Xa ungutishala we-foundation phase kubalulekile ube nendlela yakho yokuceba izinto uyayazi mos laa method ndiyayazikhumbula okokuqala into endiyenzayo ndinemibuzo mini umbuzo wam wokuqala ke uthi bandawoni abantwana bam yeah. ne uyayazi ke mos laleli yakho ke le siqala ngalaleli rethu okay. ileri yethu ke ngokwesixelela uba abantwana bakagrade r siqala kubanga lo kugrade r yes. sotsho kugrade three ne mm, mm. okay mm. ileri yethu ke mos iqala phaa kwagrade r mm. ne mm. sinyuseke bayanyuka yaqonda eh. siyabanyusa eh. abazinyukeli siyabanyusa ne eh. okay yimake ewe okay ibanga lesithathu lethu lipha benzani ke xa sithetha le nto abantwana baqala kwagrade r ngokwazi onobumba yabo zezenu ke zindanazi okay mabanyuke nenza onobumba bangaphi ngosuku eveki kubalulekile into yokuba qinisekise wenza oonobumba ababini ngeveki. Loo nto ithetha ntoni? Ithetha into yoba siza kukhawuleza siqale kononye, sikhawuleze singene konombini, njalo njalo njalo njalo. Basuke ke apho bafunde, bafunda mhlawumbi amagama amabini ephepheni. Basuka koonobumba baye emagameni. Eh. Nale ke ikwayitekisi yebanga lokuqala. Kodwa ke ngoku iyisithini? Iyakhula, iyatyeka. Le itekisi yitekisi ke eh, kusitepu esilandelayo kwagrade two apha apho ke noku uyayibona mos uba inomhluzi mm. isiba nomhluzi le itekisi yebanga lesithathu Lo bandawoni ke uphendula le nto uyibuzayo uba apha kule leli umntwana wam undawuni na mm. isenokwenzeka ke uba njebuka ibanga lesithathu njengam umntwana akho ebe kanti ulapha mm. kwizinga labantwana mm. banga lesimaxa bendizawubuza loo nto into yoba kaloku xina xa ulapha kwagrade kwagrade three lo eh, wakho eh. kodwa usenabo abaselapha ezantsi phakathi neleli yile nto ke sithi umbuzo wakho uthi bandawoni ikwenzeka kula bandawoni ufuna kaloku ubanyusa uba sekwizinga elilandelayo uyaqona ndiwubuze ke lo mbuzo mos ndiyabazi abantwana nawe uyabazi abantwana bakho ne uzibuza kulo mbuzo bandawo nabantwana bakho ikwenzela uzokwazi uba yintoni le funeke ndiyenzile uyayiba okay so yintoni ke lulwazi ngefoni im zizandi sisigama kukutyibilika zonke ke izinto ozifundisayo uzifundisela kuba ufuna abantwana bakho babe nengqiqo ngale tekisi nisebenzisa ngayo yeyona ke ibalulekileyo ke le and ibalulekile uzawufunda ntoni xa ungazokwazi into yoba uyayiva le nto uyifundayo exactly yayiba mm. siyeke kumbuzo olandelayo uyenza njani yonke le nto abona kucaps ndimthanda ngento oba uyasinika iindidi ezintlanu zokufunda iindidi zokufunda eyokuqala kukufundelwa ngutishalakazi i-read aloud yethu ndiyamazi kuyayithanda ukufunda kukufundelwa ngutishalakazi yokuqala yes. eyesibini kukufunda notishalakazi um. eyesithathu kukufunda ngamaqela okay. eyesine kukufunda ngababini mm. laphela ireading yethu mm. eyesihlanu umntwana uzifundela eyedwa yes. mamela ke ithini ke ngoku le nto for wena tishalakazi mm. kaloku ibalulekile ngokuba siyijonge le nto yoba thina ithetha ntoni loo nto kuthi singotishalakazi yeah. ukufundelwa ngutishalakazi wena tishalakazi wenza ntoni uyababonisa abantwana mm. xa ke ufunda notishalakazi nala ncwadi yakho enkulu utishalakazi uyafunda nani nifunde naye uyababonisa nenze yebo yes, yes. Mm. kukufunda ngamaqela wena tishalakazi uyabancedisa abantwana bakho bathini bazenzele bazifundele xa ke ebefunda ngababini okanye efunde yedwa uyazenzela Hmm? Iyavakala. Iyavakala. Ngoku sizawuyibona xa siyenza eklasini uba siyenza injani ngoba kaloku kulula uzithetha izinto ngomlomo ubuqonda uba okay bayenza bayenza njani le nto uthi bayazenzela okanye bade bafike njani ubathatha uba senjani ke ngoku kule nto bafu uthi wena basuka kokuboniswa baphele besithini bezenzela mm. bunaye kodwa nonini power kule zinto zakho ubundicacisele zona unyanisile unini wethu unini wethu ulapha kwi-timetable yonke le nto sithetha ngayo yoba unezi caps reading activities zakho zintlanu uzenza up kwi-timetable yakho uzenza njani uzenza ngezinto zakho zintlanu sesithethe ngazo mm -hmm.